हल्ला हल्ला सारे मोहल्ले में हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला सारे मोहल्ले में हो हल्ला आए हैं मोदी यहाँ पे अपना ये घुमाने बल्ला आए हैं मोदी देख घुमा के देख घुमा के देख घुमा के बल्ला चौके और छक्के देंगे हम दुश्मन को फटके मारेंगे चौके और छक्के नानी याद दिलाएंगे दुश्मन के छक्के चक्के हल्ला हल्ला हो हल्ला सारे मोहल्ले में हो हल्ला हो हल्ला सारे मोहल्ले में हो हल्ला यो, दादी नानी बुढ़िया गुड़िया रामू काका और दादा आए हैं सारे यहाँ पर दिखाने अपना जलवा जलवा हो हल्ला हल्ला हो हल्ला सारे मोहल्ले में हो हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला सारे मोहल्ले में हो हल्ला